заседания административное дело по административному исполнению заявления Костылевой Полины Владимировны, представитель комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности, комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности правительства Санкт-Петербурга об оспаривании решения судьями Российской Федерации решил удовлетворение административного искового заявления Костолевой Полины Владимировны председателю Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности, Комитету по вопросам законности, правопорядка и безопасности правительства Санкт-Петербурга о признании незаконным ответа 28 сентября 2017 года, обязание не препятствовать проведению публичного мероприятия 7 октября 2017 года по адресу Санкт-Петербург, массовое поле, отказать. Решение может быть обжаловано от Выборгский городской суд в течение месяца для принятия решения в своей окончательной форме. Уважаемые участники процесса, в течение завтрашнего дня решение будет принят в окончательной форме, телефона участников процесса мы сумеем, с какой решением без мы вас известим. у меня вопрос. А у меня же было два. У меня было два. Ну, у меня было два вопроса. Нет. Да? Второе, это... Я по счету звонить заинтересованной стороне, спросить, возражает на. Нас Это неотносимое доказательство. Вот это э, обстоятельство совсем не подлежит проверке.